tá eu tá camariki. tá eu camariki, camariki, camariki. Camariki, camariki, tá eu Camariki, litaiuta, litaiuta, camariki, litaiuta. Camariki, camariki, camariki, camariki, camariki. секретно. За вас встречаться. Я ломал стекло!